И доколку има и други присутни граѓани на Обштина Штип, добро вечер на сите и благодарност за времето кое што го одвоивте за денешната работилница, денешното предавање, денешната трибина, дебата, како сакате ја наречете, бидејќи целото тоа ќе биде да опфатено денес тука на сцена. Зошто сме денес тука и што е целта на нашата работилница? Целта е традицијата. Велат дека традицијата е нешто што се пренесува концептот на на традицијата или концептот на на на вредност е всушност почитување на традицијата во времето и во просторот. Ние денес имаме една учителка која што доаѓа од основното училиште Свети Кирил и Методи во Скопје, најстарото училиште во Република Македонија, училиште во кое што учител бил Јордан Хаджи Константинов Джинор. Да ја поздравиме учителката Марина Василева. Повелете учителки. Добро вечер на сите. Му благодарам на професорот Кирил Бербериев на поканата за да бидам дел од оваа манифестација вечерва тоа што се организира за вас и се надевам дека времето кое што го одвоивте за да бидете овде заедно со учениците, ќе го искористиме онака како што вашите очекувања, кога дојдовте и влеговте во салата, се на овној степен и она ниво кое што кога ќе излезете, ќе излезете со насмевка и ќе бидете задоволни за тоа што сум ви го потрошила времето, бидејќи овде вечерва сум само за вас. Нашата светла точка се овие дечиња да овде. Тие се наши ученици од Штип и денес прв пат се запознавам со нив и ќе се обидам да ви покажам на колку едноставен начин може да внесете барем една мала промена во вашите училници. Не дека вие како колешки и колеги не работите како што може би учениците секојдневно сакаат и секојдневно се забавуваат, но секоја нова и интересна вест за која што ќе внесете како промена ќе влијае на нивната насмевка, на нивната радост Сето тоа е можност да влијаеме на иднината која што заедно сите сме одговорни како ќе ја креираме. А тие се нашата иднина. Барбарев пренесе за бабините игри. Би сакала една многу кратка презентација на бабините игри, како приказна, како лична карта, како започна бабините игри и зошто и како се случува во училиштата. Откако влегов во образование, се обидувам училницата да направам интересна и привлечна за децата. Дали со креда, дали со различни цртежи, пронаоѓам интересни задачки, интересни и мотивациски активности за учениците. Значи, вака ми изгледаше таблата пред десетина години. Верувам и вашите. Следно. Па уште еднаш. Она што го забележував како наставник и покрај огромниот труд и напор, Бубамара бројки бара го научи од колешки. Бубамара букви бара исто така го научи од колешки. Оваа Бубамара овде и оваа учителка овде сум јас. Дава се од себе за да имам насмеани и мотивирани лица кај децата. Меѓутоа, нивните лиценца ми зборуваа дека сум понекогаш малку и досадна. Значи сега пак ја пишуваме, сега треба да препишуваме од табла, сега ова ќе го работиме. Постојано размислував како тоа да го сменам. Јас извинувам. Ретко сум во улога вака на презентер, во училница е многу поинаку. Прв пат а, сум во ваква публика и да презентирам. Благодарам. Она што ме мотивираше зошто играта да биде причина за да сменам нешто во училницата, беа овие насмеани лица. Кога ќе излезевме во дворот и кога ќе почнеа да играат, учениците го менуваа својот лик, својата заинтересираност. И кога ќе ти дадам знак вака те молам лек слайд, супер. Ќе се играме и застани врати се. <laughs> Добро. А, се секјавате сите пред може би 12 на 13 на години се опремија учениците со лаборатории во кои што имаше компјутери, меѓутоа тие беа некоја кинеска донација која што во секој училиште имаше можност да работат станиците по информатика, а ние што бевме оделенска, попладне кога ќе биде слободна учебницата, си правевме распоред кој кога да влегува. Факт е дека технологијата овие деца ама со огромно задоволство ја прифаќаат. Она што го смени неговото величество компјутер кога влезе кај мене во училница, беше сите оние кои што први ја завршуваат задачата и во главном се хиперактивните деца, надарени деца, имаа можност повторно да играат на компјутер, меѓутоа сега на компјутерот имаше едукативни игри, собираа, земаа, букви погавува и така натаму, а дополнително Надарените ученици се оние кои што ја поведуваат и останатата група на ученици кои што работат поскоро. Па така и тие кои што поспоро работеа, се обидуваа да завршат на време, да бидат е, исполнителни и да имаат можност да работат на овој прв компјутер кој што го во училница. И сега, <laughs> врати се пак уште еднаш, извини, не сме играни. Е, Ова овде, не знам колку се гледа, слика на ова девојче е магијата која што има технологијата и која што ние како наставници треба да искористиме како ветер кој што треба да ни помогне во реализацијата на наставата. И сега следното. Оно што како идеја се роди за почеток, како технологија што влезе после господинот компјутер, беа од УСАИД, не знам дали во Штип дојдоа, овие роботи. Значи, со овој робот има можност секој наставник да во својата училница ги упати децата од тежок е зборот што ќе го употребам кодирање. Односно нема ни к од кодирање, туку напротив, ние тоа си го работиме со лавиринтите, ако се секјават. Во математика има дел подрачје лавиринти, каде што учениците треба да се движат по одредена патека. Овој овде робот има можност да добива наредби. Наредбите кои што ги задаваат децата се за да се движи напред, да се сврти десно, лево и да нацрта одредени форми кои што ние со учениците заедно ќе им помогнеме да нацртаат. Како е тоа лесно и едноставно, ќе ми помогне некоја од студентките и ќе ми каже ако јас сум во улога на робот, ќе ми даде наредба ако сум на почеток на оваа овде форма што е нацртена, ќе ми каже што да правам. А јас сум во улога на робот. 90 степени, бидејќи десно може многу малку да се свртиме 25-30, меѓутоа за 90 степени. Што нацртав сега? Со движење. Кој ќе ми каже? Што нацртав сега со ова движење? Еден и два. Што нацртав? прававо. Значи, ова беше првата можност во училница со технологија да работиме. Начинот на, на кој што работевме беше мощно интерес. Следно нешто како новина што влезе во нашата училница. Не знам, кренете рака дали има некаде во некој училиште ваков робот? Не? Има, има? Има? Добро. Драго ми е. Се надевам дека може да одржиме работилница во која што ќе ги упатиме колешките и колегите како може да го користат и во Оделенска, а и техничко мислам дека сега да го користат наставниците. И сега, откако роботот влезе кај нас во училница, децата добија многу поинтересни улоги. Значи, проектот Бабини игри е започнат пред 7-8 години, кога идејата да се учи низ игра, да се скока и да се игра и да се реализираат цели, почна во главата на една учителка да се мота како интересен начин за реализација на наставните цели. Тогаш со помош на робот Пипин, овие ученици влегоа во улога, односно има улога на новинари, правеа истражувања, а кого тоа го интервјуира и за кого подготвува анкетни прашалници, со секоја нивна следна активност имавме интересна можност да ги поканиме и детовците и бабите да ги споделат своите игри кои во минатото ги играле додека биле деца. Како што гледате овде, учениците подготвуваа нивни презентации во кои што имавме народни носи од времето кога нивните баби и дедовци биле млади. Па потоа имавме обичаи, традиционални јадења, традиции кои што се практикувале во времето кога биле тие млади. Бабите и дедовците споделуваа со нас кои игри ги играле. И така, Со солзи во очите, еден 83 годишен прадедо ја сподели со нас играта Клиска. Дали некој од вас ја играл играта Клиска? Ова овде што го гледате е дрво изработено од 83 годишен а, господин кој што ни објаснуваше како се игра игра за клиска, со конец се извлекува и се врти. Меѓутоа, што е она што како наставник можам да го искористам, е формата на она што го покажа, а формата е ко конус, така е. Понатаму, она што мислам дека добар дел од вас го знаат, се петкамци. Се сеќавате на петкамци? Стигле да, да. петкамци? Да. Е како тоа петкамци во училница? Значи, побаравме од бабите и од дедовците стари келимчиња, ми донесоа, седнахме во училница и учениците ставија бројчиња, ставија букви на камчињата и игравме петкамци се собира едно камче, се собира две камчиња, па три, па четири, па пет. Можете да броите, можете да собирате, можете да одземате, можете да множите, а исто така може на почетната буква да кажуваат именки, глаголи, придавки и се она што може да реализираме. Дополнително интегриравме со ликовно, со пишување на поезија, со пишување на драми, во образованието е мощне интересен и моментот на соработка помеѓу училиштата. Овој проект стана многу поактуелен откако две години го практикувавме кај нас во училиште, а потоа партнери во учењето, Microsoft, организира можност да учителите покажат како креативно ја користат технологијата. Значи, како ја користат, през, како ја користат технологијата во својата училиште. Тогаш ни се приклучија 8 училишта, ширум Македонија. И сега како соработувавме? Ако ги прашаме овие деца дали знаат што е Skype, дали користите Skype дома? Да. Дали имате роднини во Америка, во Австралија, во Германија? Да. И како се слушате и гледате со нив? преку Skype. Значи, Skype-от го користевме, го стававме на шкафчето во училница, училницата целосно ја гледаа нашите другарчиња од останатите училишта, И така имавме литературно читање на напишана поезија од ученици, разменувавме начини како можеме да играме и ја користевме технологијата за соработка. Например, дали е можно во повисоките оделенија да се користат игрите, исто така е предизвик. Се зависи од креативноста на наставникот. Например, ако во минатото, кога нашите баби и дедовци играле плочка на земја, денес таа се игра на цемент. Цементот е мешавина кој мислам дека дури и четврто пето оделение е работиме мешавина на материјали. Значи како се добива цементот и можат да направат истражување. Дополнително, учениците истражуваа седмо и осмо оделение за влијанието на играта надвор, бидејќи екологијата е исто така наука која што е имплементирана во програмот. Понатаму джамија. Дали сте ја играле джамија? Да, ја играта джамија. Прстенче, сушност линијата, а кругот е 2D слика. Понатаму кибридче. Кибридчето е исто така многу стара игра. Не знам колку од вас ја имаат играно. Меѓутоа, можете на различните страни на обично кибридче да завиткате хартија. Да го ставите во група за секое дете, да се удри во височина и бројот кој што ќе падне, ако се помали, е помал бројот. Ако се поголеми, може да пишувате и многу поголеми бројки. Собирање, одземање, множење, делење, букви, именки, глаголи, пак, значи, како и да е, наставникот, неговата креативност е многу поголема и овој начин игровен е всушност можност децата да собираат, земаат без да се плашат дека наставникот, кога ќе ги праша 7 плюс 8, собирање со премин, тие, нели, секогаш малку и чувствуваат трема. Ама ако ова се одвива во круг игровната активност, и ако само едно дете бележи на компјутер во отворена Excel табела, односно во Calc, во Linuxот, тогаш вие можете да имате веднаш повратна информација кој е дете колку постигнуло во собирањето, одземањето или она што го работите. Дополнително, играта дама, мислам дека дама исто уште е актуелна и се игра. Понатаму играта плочка, бз, чели, јанино, јанино и така натаму. Не сакам да ви го одземам времето во тоа јас да зборувам долго, туку сакам да покажеме со игровна активност децата како тоа ќе го реализираме од предучилишна до пет оделение денеска имаме деца. Компјутерчињата, лаптопчињата што ги имавме, и овие овде што се сега имаат можност нели и за сликање и за снимање и сето тоа, а овие ученици овде ја слика формата на плочката која што ја нацртавме во нашето училиште со мрсна боја. Иста таква форма имаме сега со селотейп во боја и можете да погледнете подосно. Откако победивме во Москва и земавме прва награда со бабините игри, се разви со работка помеѓу факултетот Финки и овие училишта што ви ги споменувам што учествуваа и една игра дигитализиравме со помош на Xbox и Kinect кој што го има во игротеките и тој мислам дека е една од последните а, можности како хит на детскава игра да ја користат и во училишта Организиравме на превари од аспект на постер кој ќе нацрта најубав постер на ниво на Македонија. Отворивме Facebook страна, други страни, ова е Кинектот и она што сакам да го споделам со сите вас, се надевам дека вечерва ќе барем дел од вас ќе имаат можност да се инспирираат со своите ученици да работат игровни активности кои што ќе ги мотивираат дечињата да учат на позабавен начин. А, овој прирачник за наставници е со отворен код, односно секој може да го симне и секој може да го користи во својата настава. има можности и насоки за која возраст, како да се користи, која игра, како се игра, од каде е, кои алатки можете да ги користите со компјутерот и така натаму. Значи секој што е заинтересиран може да а, го симне овој прирачник. Ова се моменти од а, прогласувањето во Европа, бидејќи Македонија е мала земја, ние за себе имаме многу ниско вреднување, многу често велиме, аха, не, нема шанси такво нешто да се случи за нас, него ај среќа да отидеме таму и да бидеме дел од целата приказна и е, дел од луѓето кои што ги гледате овде се дел од приказната на бабини игри, бидејќи не убедуваа дека како што се гласа за Евросон, нели секој си гласа за комшиите, кој за нас сега ќе гласа и ќе ние тоа ќе добиеме награда, ама на европскиот надпревар, бидејќи се организира на секој континент се организираше креативно користење на технологијата. На Европскиот надпревар, значи, освоивме прво место. А овде сме во, во Вашингтон и ова е директорот на Microsoft, на партнери на учење, кој што замислете во своето детство единствена игра која е играл е со неговата дадилка и се играле ајде сега ќе готвиме ваква манџа или такво јадење и тоа е играта која што тој ја памети од неговото детство. Се си има своја цена. Значи тој човек завршил исклучително скап универзитет, школуван, предпоставувам растен во како што не можеме ни да замислиме средина, арно ама ниту една игра нема во детството. Потоа следеше исклучително голем одзив, сите беа многу сретни, многу радосни, оние што учествуваа. Ова беше дел од пречекот во Скопје во аеродромот. Е сега, што ќе се случи понатаму и дали ќе се шири и понатаму овој бренд на користење на бабини игри, односно дигитализација на заборавените детски игри е прашање кое што на еден фестивал во Франција Games for Change се вика движењето. Имаше професори од универзитети од цел свет и кажаа дека е еден вид на нов образовен правец филозофски во образованието, бидејќи во исто време се дигитализираат детските игри, и се реализираат наставни цели со користење на технологија. Да и предпоставувам сега се прашувате зашто да се овие две деца тука. Причината заради која а, се роди идејата за оживување на бабините игри беа моите два сини. Меѓу нив разлика имам 8 години, и заедниот поимовното толкување на зборот игра е брканица, шмурка, таков вид на игри, за поголемиот. Ама за помалиот се видео игри и сите оние а, игри кои што лично мене како родител не ми се допаѓа, бидејќи поминуваат премногу време пред компјутер и пред телевизор, игрите се агресивни, за мене непоимливи, бидејќи Сметам дека во психологијата детска агресијата не треба од толку мала возраст да се развива. Напротив, треба да се искористат во поинакви цели овие технологии што ни се располагаат. И тогаш се одлучив значи, да ги оживееме детските игри. Дома нив не можам да ги убедам да играат. Ама во училиште каде што работам, барем нешто можам да променам и да сменам и почнавме така со она што ви го покажав на почетокот, односно со покажувањето на бабите и дедовците кои што ги интервјуиравме и со кои што ја реализиравме целата активност. Ова можете и да го прочитате, а следното сакам да го пуштиш на, на видео. И благодарам за вниманието, ова беше досадниот дел, каде што требаше да образвам што е проектот, а потоа за што се залагам, откако заврши, откако заврши Робините. сакам, се залагам, давам се од себе да им се олесни употребата на иката во наставата на наставници. Со закон добивме нели обврска 30% основно образование и средно да реализираме настава со користење на компјутери. Лично сметам дека доколку споделуваме меѓу себе, доколку секој го даде она што умее да го работи, на образовниот маркет, кој што моментално е најефтиното порзо нечени воопшто пари, бесплатно е да излезете на Facebook, бесплатно е да ги разгледате страниците на прво оделение, на второ оделение, на предучилишна, бесплатно е да ги прегледате видеата кои што се навистина инспиративни и да земете некоја идеја и да внесете во вашите оделења. Она, она што можеме да го смениме кај децата е нивниот интерес и мотив. Како тоа го правевме ние и го правиме, сега би сакала најмалите да излезат и да видите како ќе се смени атмосферата. Сега на сите лиценцам да рече и На сите ве гледам. Жива досада е кога само наставник зборува. Па колку и да е успешен проект, нели? Е затоа сега ќе почнат малечките. Ајде да видиме. Повелете. Версичи. Да. Како се викаш? Матеј. Матеј. Никола. Матеј, што ќе ни покажеш ти сега, сине? секој го плени, не? Значи учењето броеви, односно цифрите, препознавањето во предучилишна, тие се во предучилишна, така? Голема група, да. Ајде си не повели ти, што ќе ни покажеш? Сакаш на назад да броиш? А. Кога вежбавме денес и дадов погрешно упадство. Ние наставниците многу често се случува она што го кажуваме да мислиме дека учениците ќе не разберат онака како што во нашата глава е тоа представа. Значи јас денес и велам, дали ќе сакаш да броиш на назад? И таа застана вака и почна вака на назад да брои. Значи, каде е грешката? Не е кај детето, кај мене. И јас и дадов погрешно упътство. Ајде, миличка. Десет, девет, осум, седум, шест, пет, четири, три два, еден. Благодарам. Покрај цифрите, како символи кои што треба да ги препознаваат, можеме и боите. Исто така, да ги учат. А ти кој оделение си како се викаш? Мина. Мина, како руска принцеза е сина со сини очи. Ајде, Мина, што ќе ни кажеш? Ајде, Миличко. Повтори се. Еден плюс еден е два два, три, четири, четири. Сакаш без микрофон само да скокаш и да го кажуваш тоа на глас? А. што не беше тешко со микрофон публика, така и на учителките не им е едноставно со микрофони пред публика, ама се надевам дека убаво ќе ја представиме целава приказна. Сега кој требаше? М? Дојдете. Ајде. Повелете. А дали сака девојчето кое снима со камера да дојде да го видат? Од публика? Со камерата? Да? Денеска само еднаш и покажав како функционира камерата, не требаше повеќе. Значи технологијата е таа која што децата без проблем ја користи. Можеш да кажеш како се користи е, камерата, каде се вклучува и како се користи? А, се вклучува тука. Покажи го публиката. Добро. Потоа се вклучува за да се снима и кога ќе се снима, потоа се тука. На што треба да внимаваш додека снимаш? Како треба да ја вртиме камерата? Полек. Значи, она што можете исто така да го понудите како креативен час, како креативна можност што сте реализирале, е и да снимате. Ама не мора да имате вакви камери. Сега и обичните, обичните смарт телефони имаат можност за да снимаат. Сето тоа можете да го обработите и да го ставите овде. Ти благодарам, а сега можеш да ги снимаш, да видиме како се викаат. Како се викаш ти сине? Никица. Никица, колку убаво име имаш. Милан. Милан, многу ти убава кошулата. Е, колку си дотерам вечерам. Ајде повели. Два, четири, шест, осум, десет. Десет, осум, шест, четири, два, нула. Така полесно ти ја ги кажа парните броје. Ајде, Милан. 9, Ви благодарам. Е, сега сакам да ви покажам што овие децата цртаа. Не? Секој оној кој што сака да види, може да помине по тоа подоцна и да видите дека овие мали рачиња се многу вредни и дека формите на со кои што е нацртана клин плочка може да ја нацрта. Дайте ги другите. А овие не се од малите? Да? Е. Значи секој од нив успеа да нацрта. Значи компјутерчињата да ги користат како алатка со која што учат. И не е не е кој знае каква голема и тешка филозофија во која што тие треба да имаат развиени вештини, од кои што ние наставниците многу често нели ја одбегнуваме технологијата. Вие што имате? Добро. Ајде сега по големите што имаше да ни покажа. Значи сега одиме по нивоа. Од препознавање на броеви, од препознавање на а, бои, парни, непарни. Сега ние што ќе правиме? Também mensagens do microfone, seu microfone. micrófono. ¿Acá sigas? Marco. Marco sigue aqui en el presente. Ay, de Marco. така колку од вас имате нацртано во училница плочка? Во училницата. Една? Добро. Кај се овде? Колку од вас сакаат утре да нацртаат плочка за своите ученици? Во училницата Значи може со село Тейп да нацртаме плочка и да им направиме да им биде интересно на деца. Еден село Тейп. Ако немаме село Тейп со креда, колку од вас во училишните дворови имаат со мрсна боја нацртано плочка? Пак се малку, десетина. Имаше десетина? Јасно, ама е малку. Кога ќе кренат сите раце, тогаш е игровната активност застапена во сите училишта за сите деца. Зошто и четврто и пето имаат што да кажат со играва. Хајде да видиме поголемите што можат да кажат. Ајде четврто и пето. Може ли некој еве да направиме малку интерактивна целава приказна? Некој да ми даде идеја што можат четврто и пето да прават со плочки? Што можат четврто и пето одделение да прават со плочка? Еве ке скокаат, ке играат, нели децата и што може потоа да прават со плочка? Не слуша? Плоштина. Друго? Обиколката, така е. Ајде, миличка. Обиколка може да измерат во училница. Повеќе. и сега може да се запише во компјутерче. Меѓутоа сега има едно наградно прашање која знае формулата за пресметување на правоаголник. Наградно прашање пресметување на правоаголник. Обиколка на правоаголник. Како се пресметуваше обиколка на правоаголник? Кој каже? Добро. Колешката? Добро. Имате награда. Наградата е да ја запознаете публиката. Децата веќе направија презентација со формата и со е, формулите како се пресметува обиколката на сите овие овде форми. Што значи може и во поголемите оделенија да се потребува плочка. Наградното прашање за вас е да ни ја кажете играта Завор. Завор. Не ја знаеме. Има ли некој што ја знае играта Завор? Како се игра сине? Е па добро. Дали вие имавте нешто да кажете? Не? А да се представиме како се викавме? Кој беше дел од нашата работилница? Анастасија. Анастасија изработи презентацијата. Марија. Марија. Јасна. Јасна беше снимател. Ива и Ива. Ви благодарам на вашата работа. Благодарение на стои. Благодарение на смарт компанијата и ултранет, Uh, имаме денеска и смарт табла. Слушнав дека и во Штип има смарт табла, се надевам дека успешно ја користите и дека децата ја користат можноста на оваа паметна табла. Како се игра завор, ќе проследиме сега на ова видео, бидејќи наградата, за жал, не можевме да ја реализираме. Таму во едно кисенце имам портокалче. Може да ја почињата ги го губат видот затоа што постојано стојат пред компјутерите. Оваа игра овде што е дигитализирана завор е можност да детето кога женски фрла топче, таму му вели браво, први метови 45. ги сега по сантиметри. Или Да, ниво милиметри зависи на кое ниво тежинско е програмирана самата игра. Меѓутоа ова е демо. Значи нема аватар, нема лик на детето. Затоа е потребно многу повеќе време, многу повеќе работа, ама како идеја, значи оваа игра е дигитализирана во соработка со факултетот ПИК. Секој негово движење го чита, зглобовите ги чита и како се движи детето, тоа така го проектира. А ова е наградата за момчето што ја знаеше игра. Дојди, ми Дојди, освои наградата. Таму учителката не знаеше. И сега предпоставувам дека видовте кои се правилата на играта. Значи завор се игра на две паралелни линии, зборот паралелни линии веќе во поимовното толкување на сите наставници е јасно дека може како цел да се реализира. Овие деца не ја играа денеска играт. Го пробавме ова сценарио со плочката, за да не се збунат и малку да се опуштат, бидејќи ниф им е прв пат пред публика како научителкава. А сега ќе ги поделам во две групи. Повели одбери што сакаш. Ти благодарам. Повели одбери што сакаш. Ти благодарам. Повели одбери што сакаш. Ти благодарам. Повели одбери што сакаш. Ти благодарам. Повели одбери. Благодарам. Повели одбери што сакаш. Како беше проектот на владата? Здрава храна. Се обидувам да ги мотивирам. Повелете. Ти си зема, ти си зема. Кој не зема? Кој не зема? Повеќе. Е, така. Сега, портокалчињата ќе ги замолам да застанат од оваа страна. Позади сината легија. Значи се делиме според вкусот. Оние што јадат здрава храна, стојат од оваа страна. А портокалите можеме да ги оставиме овде. А, така. Однемај каде, земаа портокали. А другите што одбра чоколадца, поведете од оваа страна. За да ви објаснам уште еднаш како се игра играта, треба да ја фрлиме што поблиску до сината линија. Еднаш од оваа страна се фрла кон другарчињата, а потоа тие другарчиња од таа страна фрлаат навам. Меѓутоа, треба да мериме колку стапалки е приближно до линијата. Добро? Јасно е тоа? Да, ќе замолам една од колешките да ми помага. И сега, кој сака прв? Дамите имаат предност. М? Да, кој сака прв да фрли? Ајде, повели. Линијата да не ја газиме, од тука што поблизко да таа Да, со. Уу, имаме плюс и минус. Можеме ли позитивни и негативни броеви да малку да ги воведеме? ако се поголема возраст, до единичка. Треба да измериш колку е оддалечена плочката од црвената линија. Половина. Кој ќе запишува од вас, колешки? Значи, групата портокали има половина сапалка. Добре. Добре. Добре. Добре. Благодарам. Ајде сега. Повели ти да фрлиш. Одлично. Дојди, миличко. Дојди. Дојди сега. Добро. И сега треба да измериме колку ставалки има од тука, а лака, значи, видиме, И сега мири до крак. Еден, ама еден позади друг. Значи нема користено стаблока по стаблока. Треба убаво да се даде насока како тоа да го направи. Е сега по големите далечки во улога на ментори, нели ментори, ученици, Не ведете, направете стаблока. Колку стаблоки е оддалечено? Ама да се почнуваш од почеток. Треба од овај. Една, две, и. И сега, како ќе знаеме која група ќе победи од како сите ќе фрлат? Ајде студентките да се вклучат. Како ќе знаеме која група ќе победи од како сите ќе фрлат? Што треба да правиме? Да ги собираме Стапалки. Ако мериме со различни стапалки, со различни деца, дали е иста должина? Не. Значи треба со една должина на стапалка. Во минатото прабабите, прадедовците немале начин како да го измерат тоа. И што правеле тоа? Што што мереле? со педа, со палци, со лакти, со стапала. Ајде, кој требаше да измери колку е стапалото долго? Поето стапало во одбрани. Крени го стапалото. Овака ми. Ето, ајде да го измери. Yeah. 22 публикови музички, 36, 36 конзули е 22 центиметри долги. 22 центиметри, ако сакаме да ги претвориме во милиметри. Има некој што знае колку е? 22 центиметри претворени во милиметри. Наградно прашање за публика. 22 центиметри. <laughs> Значи, ова е начинот на кој што можете да направите забавна, игровната активност, да не се чувствуваат, знам дека вие знаете, ама тие треба да научат. А за да научат со игровни активности, треба да им помогнеме да ги избегнеме што повеќе игрите кои што не ги користиме и ги забораваме постојано. Ви благодарам, драги ученици. Е сега, Можете да седнете на вашите места. Да си го изедете она што си го одбравте. М -м? А да сега сте колешки што се мои. Моите колешки со мене. Поведе Не, Не, не не, не, не, не, не, Boa. Porque essa assim não dá bem. Можно? Пока. Нормально. Да? Что может, как бы на самом деле, что было, я не Volta e dê a mão Можат да искажуваат од што е направен овој конот. Конот, каде се користи сега конот? Го гледаме некој во превари, така? Меѓутоа, во училиштата конот одавичените не го искажуваат од каде е, како е направен, од што е направен. Не. Микроскоп, можеме да користиме и да ги гледаат во дневно. Имаме ли присутствие во училиште? जा मजमा आया मजमा आया o perdoneiro e fico com a mão livre. Opa, entendemos. Ou, era... оваа насмевка да плени возрастни жени како мене и како вас, замислете како ги играат игрите на деца. Не? Така? Игра која што може во училиште да биде интересна и привлечна за деца. Затоа што на вистина игрите се универзални, немаат јазик и се интересни за игрите. Ајде. Ето ми беше чест и задоволство вечерва што да бев тука.